有几种类型的人在实战中呢特别欠揍的，你不要成为这样的人，知道吧？因为这样的人真的太强。假设他给了我一个低扫地，高，来再来一遍，高，他就这样。 <laughs> 就是这种人，这是很欠的人。这个你说在比赛上来讲呢，你是为了告诉裁判你还 OK，但是呢你要在实战中，你是什么意思？你想他把你腿踢踢断吗？ 这真可以踢断的，你想真踢吗？说有人这么对我，我就其实我就很纠结， <laughs> 我是应该打晕你，还不应该打晕你？有的让人很生气，但是呢，不忍心下手。还有一种人就是打着打实战，不打中他面部拳，嘣，然后这时候他要反击我，他要打他反击我，对对，算是事吧，没事吧。 <laughs> 这种人是是没有前一种愤怒，但这种人是特别讨厌。你打我我没事儿，你哥们儿我你打完我，你允许我打你吧，让不让？用这种方式不让别人打。 已经很难受了。 <laughs> 看啊，这个踢腿叫做叫做弯的，看能踢到裆，左腿踢到踢是不行的啊。你要这样换步之后，看你的腿不是这样走的，而是这么一个线路，往这儿腿直的，看，梆，看到了吗？梆，能看到这种感觉吗？哦，这就踢不到了。再看一遍，左腿踢必须直，你看，而且你发现直正好磕到侧面的穴位。我磕你，你感觉一下。 没磕着，没磕着， <laughs> 没有磕着，太硬了，哎，有一点，再往下，来一点，好，来了，哎，儿来了， <laughs> 你看到了吧？所以这一下你必须要是直的，这样，这样，而且你这样的话，其实就是肯定是提裆，知道吧？左腿，其实右腿你也可以尝试，裆，你也可以尝试，裆，这样甩腿，明白吧？ 一定要嘣，这样磕一下是很有感觉的，所以有的时候你发现你膝盖弯曲这么砍下来，它会弹弹弹弹，它会这样来。所以有的时候你直接嘣，伸直，它的感觉就来了。嘣。来找到同伴试一下，轻一点。